Les Pussy Riot són un grup feminista punk rus que a Moscou fa performance de denúncia política sobre la situació de les dones a Rússia i contra el mal govern de Vladimir Putin. En març del 2012, durant un concert improvisat a la catedral de Cristo Salvador de Moscou, tres dones de la banda van ser arrestades i acusades de vandalisme. Porten sis mesos a la presó i han denunciat que han patit maltractament. Llibertat per les Pussy Riot. Les Pussy Riot avui som totes. Черные рясы, золотые погоны И все прихожане ползут на поклоны Призрак свободы на небеса И правда отправить в Сибирь каталог! Глубоко губы, клоны седой Ведет протестующих снова конвой pasa.